مساء الفل عليكم او صباح الفل عليكم حسب الوقت اللي انتوا هتشوفوني فيه عايزه اتكلم على آه، آه، آه، كتر الجوامع اللي بتتبني في البلد وكنايس بس الجوامع لسه بتتبني اكتر وللاسف السيسي برضو بيبني يعني انا يعني انا مبسوطه جدا من اللي بيعمله السيسي في البلد دلوقتي ولكن المشكله الحقيقيه والله العظيم انا مش عارفه ليه في كل حته بيعمل اكبر جامع وما اعرفش ايه وبيصرف ملايين على على الجوامع في حين ان احنا محتاجين مستشفيات ومحتاجين مستشفيات كمان متخصصه آه، مستشفيات خاصة بالقلب مستشفيات خاصة بالأورام مستشفيات خاصة للأطفال مستشفيات خاصة معرفش يعني احنا محتاجين مستشفيات كتير محتاجين مستشفيات متخصصة محتاجين مستش... محتاجين آم... يعني بالفلوس اللي بيبني بيها الجوامع دي ربنا والله العظيم عمره ما هيكون راضي عننا بالملي... بالملايين اللي بيبني بيها جوامع وكنائس تمام آه انهي اولى انك تبني مدارس اكتر وجامعات حكوميه تبقى ليها مقاييس او تتعمل بالمعايير العلميه العالميه و... و بدل ما يتبني جوامع آه، سوري يتبني جامعات خاصه ويبقى كل آه، طل... مجموعه طلبه ليهم مفاهيم مختلفه عن طلبه تانيين ومدارس خاصة ومدارس international آه، ومدارس تجريبية ومدارس حكومية طب ما نوحد المدارس ويبقى ولاد مصر عندهم concept واحد فقط وانتمائهم وتقارب الفكري بينهم ما يبقوش كانهم مجتمعات متنافره <clears throat> وناس احنا ما يعني ناس فوق قوي احنا ما عندناش علم بيهم وناس تحت قوي ما عندناش علم بيهم وناس تفكيرهم آه، وانتماءاتهم في حته تانية ولغتهم في حته تانية آه علشان احنا قررنا ان احنا خلاص احنا عايزين نجامل المتدينين بطبعهم اللي في المسيحيين والمسلمين ومسيحي رجل اعمال مسيحي يتبرع ببناء جامع ورجل اعمال مسلم يتبنى يتبرع ببناء كنيسه والعقل المصري رايح في داهيه والصحه المصريه بتروح في داهيه طب ما احنا نبني بقى مدارس ونبني جامعات اكتر ونبني مستشفيات اكتر الصحه اولى نبني كمان نبني بيوت اكتر نبني بيوت اكتر للناس بدل ما احنا اسرى الايجار الايجار الجديد ومعرفش الايجار الجديد القديم هيحصل فيه ايه وشقق اسعارها مرتفعه جدا نبني كل الحاجات اللي احنا محتاجينها عشان نعرف نعيش بشكل سوي وبشكل سليم افضل عند ربنا عند ربنا هيبقى افضل والله ان احنا نبني اكبر جامع في المع... في العاصمه الاداريه واكبر جامع معرفش فين واكبر جامع فين واكبر كنيسه فين ربنا مش هيرضى عننا بالاسلوب ده وانا نفسي ده اسمه اهدار ملعان يعني انا بحب السيسي بصراحه وشايفاه ان هو بيعمل حاجه كويسه جدا للبلد وبيوديها في حته تانية خالص زي الحته دي بصراحه اللي هي فايته عليه معرفش ازاي يعني انا مش عارفه يعني ايه اهميه الجوامع ما تصلي في بيتك سواء مسيحي او مسلم انا بتكلم الاثنين ما تصلي في بيتك يعني حاجه غريبه جدا بس ده كل اللي عندي كنت عايزه اقوله